Irmão de Maricá, vamos, caralho! Vamos, Rafa, vamos arrombar! Bora, bora, bora, bora! Cadê a força, porra? Cadê a força? fazendo, porra? Pô, se aficou, se aficou, mano.